Hello，大家好，我是阿元，现在已经是凌晨一点四十六分，这也是为什么我现在讲话这样小声的原因，因为我的家人他们都已经睡着了。然后现在这个时候，为什么我还在那边拍 video 的原因就是因为我想要验证一个一直以来流传下来的一个都市传说，它不能算是一种都市传说，但是它可以讲是一种禁忌，就是老人家以前流传下来的一种禁忌，那就是。 半夜十点过后，啊，就是晚上十点过后不能够照镜子。经过上了谷歌 search 的一些资料过后，我发现是真的有这一个传说的，就是晚上不能够照镜子的传说。然后他们是讲，因为每个人的身上都会有七分人气跟三分鬼气，然后到了晚上这个时间，阴盛阳衰。 鬼气上升，这时候你照镜子的话，往往会看到不应该看到的东西。然后这一边的资料还显示，他讲半夜两点过后是绝对不可以照镜子的，否则你会看到自己以外的人。然后我也曾经听过老人家讲，当你照着镜子的时候，你靠得很近，你靠的镜子越近，几乎连贴脸的话，然后你把你的眼球往右边看，你会发现到镜子。 的后面会有你自己以外的人。我对这一个说法一直都是半信半疑，但是我又不敢去尝试，所以我今天就不知道提起了什么胆量，然后我决定要去验证这一个传说。现在已经是一点五十六分，我还有四分钟，然后我现在打算去我房间外面那边有一个镜子，所以我打算去那边设置摄影机，然后我来验证这一个现象。 所以，我现在就要去 set camera。所以我现在在的是。 我家的二厅，然后我后面这边就有一面镜子。 <sighs> 我现在脚有一点在发抖，现在已经是两点零七分。这时候，我家的 Baby 突然间哭了，所以你们会听到 Baby 的声音。现在已经是两点零七分，已经是。 触犯了不可以照镜子的禁忌的那个时段，然后我现在打算就来近距离照一下我后面这一面镜子。 之后，我的心跳加速，而且我不知道是心理作用还是什么，我真的越照越觉得镜子里面的自己很陌生，陌生到我开始好像没有看过这一张脸这样。我现在已经是非常的怕，可是这个验证已经开始了，所以我就不打算到这边就停，然后我打算更近距离的照镜子。 然后眼珠往右看，后面看会有什么不应该看到的东西？希望不要看到啊！ 我刚才眼珠往往右看的时候是没有看到什么东西，可是我就是觉得，我我不想在这里讲，我现在只想要快点进去房间。我现在已经进到了房间里面了，然后。 现在我的心跳还是非常的快，而且我的脚也有在微抖，因为该外面的那一个气氛真的是太过，有一点我不用讲形容，就是不管是心理作用还是什么，你总觉得就是背后会有一种凉凉的感觉，而且刚刚我在照镜子的时候，我看着自己很久，我真的觉得。 自己越来越陌生，我好像没有看过这一张脸，这样子就那种感觉就是，诶，你是谁？你，你这个你好像很陌生，我会觉得自己好像很陌生。然后在我第二次近距离靠近镜子，然后眼珠往右看的时候，这就是刚刚我在外面不敢讲，所以我才选择进来房间里面关着门，才打算讲出来，因为我不懂是。 自己害怕的心理作用还是什么？我总觉得，刚刚在我眼珠往右转的时候，镜子里面的我，那个眼珠好像是依然没有在转了。我希望这真的是我的错觉和我的幻觉，或者是心理作用。我真的希望是这样子，而且我也没有夸张，我也没有骗你们，我真的是那一个时候，我的眼角烧过，我觉得镜子里面的我。 的眼珠好像是没有转的。我希望，我真的希望，这只是一个幻觉跟错觉。我觉得这应该是一种心理作用。我一直觉得我背后好像有一对眼睛。我希望在我剪辑的时候，真的不要发现什么奇怪的事情。现在我的手已经出了很多手汗。 今天的影片就到这里，拜拜，我们下期见。